No, obvio, oh, eso. Mátalo, compa, de nada, sobre todo el culete. Vamos a comprar armas. Eh, le dejo el dinero en tienda para que el compa las compre. Pobrecito, fue un botardo. ¿Cómo que no te di, bro? Dos tiros para matar. Vale. Si no, yo lo veo. Fantástico, dos tiros para matar. Saqueado. Toma tú. ¿Qué no somos, bro? ¿Qué no somos, bro? <laughs> Ok Vous allez à la J'ai assez pour faire le monde là. Ouais, putain. Tout sur une assurance vie hein. Ah ouais mec. Y'a des, y a des gens sur euh, contrôle Non. Ils sont tous là à No Ouh figure I am. Poor Lord. Hostile dropping into the area. Watch the skies. allied UAV overhead. Hunt them down. Oh, there's no problem. You're down now, fuck. A la verga, qué mal lo he Enemy UAV active. Allied UAV sí, pues, no está por aquí. Ah, a la verga. Y'a du monde sur le loadout. C'est quoi je viens avec toi Allied UAV overhead. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Enemy cluster strike. Watch your aim. Tossing stun. Eh? Bounty target is down. Marvelous. Another one. Allied UAV overhead. no, no, Get to the new safe zone. Oh, didn't help Gas is closing in. Still breathing. todo, no me iba a asustar, la verdad. c'est Faut déjà pas contrôle. Hein. Ils vont prendre une mine ils vont nous. Ah, ils sont tous au top au fond. Casi, c'est me hein. C'est no. Te Il Te faut bro. J'en ai down un sur le top.